tebakubagizaako okufiirwa haji wanabugabo bampereza zimesaji mutukubagirizeno haji wanabugabo abadde mhm. mukodomi wange mm. naye haji wanabugabo tajja kukubirwa mizinga mhm. naye badde musajja wamaani naye omanyi haji wanabugabo yayonja ekibuga katonda mm. alina abantu beyawa emikisa Mm. naye mulimu mulimu oli munnaffe omufukuzi mm. kampuni eyo erimu munnaffe oli afukula ngaembizi afukula ennyanja afukula ennyama afukula buli wamumwali yes mm-hmm. kakati nti kankubuuliza haji wannabugaba abadde mukodomi wange mm. mwanyinaze era bannankubisirunanga nti muko okujjako yankubirako esimu nannimba ndoozaawo ngaalwadde obanga ono ono ono afukula afukula nofukula nofukula ne gabeji ne kasasiro nofukula ne kasasiro ono afukula ennyo afukula ennyo mumanyi oyo afukula omulereza afukula ali buli wantu wonna ali mu nyama ali mu byenyanja mm. ali mu nnoni mm. ali mugundi nemubise nemubisasiro mwali awuli ayingira n'amaliba n'amaliba buli wamu wonna ye yalinga soda tagwa ku mukolo kakati kankubuulire mm. if we want to get money mm. you must have an idea mm. city council over kwa amini yeyolanga mm. ebisasiro mu kampala mm. kakati nebako ne taxi park wetwajira wano musanvu munana mm. ngaayingira mu taxi waliwo ekyuma bwekiti mm -hmm. nga osasulira ku mulyango later bedan deliberalized mm. nebatendalinga services mm. kakati ebisasiro ebyo gabbage byali biremeddewo you don't remember nti bwe twali tugenda okukola pta hmm. fast redi tuuku ekitiiyo ndowooza ono munnaffe ono hmm. ye muyizi tasubwa mweyayingirira buli wamu wonna waali buli wamu wonna waali kyovalamensi ensi yamukyawa nnyo omulenzi eyo ensi okufukula buli wamugwatakuta buli wamu wonna waali mumutegedde oli mm, oli mm. oli temumutegedde mm. afukula buli wamu nne buyinza eh, afaanana bakoddomi ba saddaamu waliwo afaanana bakoddomi ba saddaamu <laughs> eh. newasaddaamu baaliyo newasaddaamu baaliyo mumutegedde era mubino mwali muggabe gye mwali mm-hmm. kakati nze omusajja oyo yajja ewange nalina mustate house mu offiisi I helped that man. I explained ne mugamba nti garbage collection teri taxable. Mm -hmm. Ne muwandikira ebbaluwa mu e Denmark. Mm -hmm. Omusajja oyo yakola ekintu abantu kye batamanyi. Yagenda ku embasa ya Denmark. Mm -hmm. Oba ki ekyamuliko I don't know. Mm -hmm. Naateekako ki container yatandika ne bi container. Mhm. bino bikontaina mhm. bino nabiteeka ku embasi ya denmark the danish ambassador to uganda mhm. nababuuza nabagamba nti when this man comes back bulingi himutumi omusajja olwakomawo nga batita okukolekatingawo kikontaina a danish ambassador invited that haj nobody knew him namubuuza wasoma ki saasoma lwaki waddidde ekidomola kyo hmm. nokiteeka ku embasi nalowoozezza tinamwe mwinaki ebikasasiro hmm. omusajja ambasada wa denmark mu uganda hmm. namuwa 20 vehicles ezinyigaki kasasiro grant mm. sebaggala olwategeera nga meeya hmm. n'awandiikayo ebbaluwa hmm. n'abagamba nti oh, aa ah, ah, bamugamba hmm. titwagala tukolere factories bbiri one ebirabirwamu byonna byonna byonna byemusuula twagala tukuwa ekyuma ekikulashinga endabirwamu nga matiriyo gikikulashirize tuzijjayo china Mhm. ne ne kasasiro oyo twagala tumukolemu amasanyalaze ne fertilizers mm. but give us a guarantee from state council mm. nti, mhm. nti gwe ogenda kubeera solo monopolist owebintu wakasasiro bwetuwandika ebaluwa ne hajja oyo mm. negenda ewa sebagala sebagala nawandikaebaluwa ngaagaana mhm. mm. mm. ye ngalowooza agenda mukolaki nempandiikayo endala mm. nebagala sebagala mufere mm. eyo factory twagifiirwa hmm. eyo eyendabirwamu endabirwamu hmm. ekyokubi twasubirwa factory eyakasasiro kakati weyaherebuti haji ate webali abantu benze sirimba hmm. bavee bagane nti mirundi alimba because haji is dead kakati haji oyo ebimotoka bino ebinyiga byali bigenda kujja makumi ameka abiri hmm. byajja bitaano aba revenue ne baagala obikwata ne mugendere wa president kuba naye waffe musetausiye ng'ono afukula nnyo afukula mmutegedde ono afukula afaana hmm. abakodemi ba saddaamu hmm. oyo afukula ennyo afukula buli wamu afukula ennyama afukula amaliba afukula amata afukula ebyennyanja yamuyingiramu Mm-hmm. era kaseera muyingira munze nentema omanyi nze buli wemuziga nti wali nga nziruka nsiyo mm. nga nziruka tetulibeeraku mu kampu emu ayina olusu lwanjawulo <laughs> kasamuulira nga waali mm. saabajozi kongolo mm. ne wa sadaamu baaliyo nga ntema kakati omusajja oyo ng'aleeta i wrote to the even authority i wrote to the president brief think the president gave him a letter mm. to exempt ebimotoka ebyo ebitaano ebyasooka okujja baali bagamba ekimotoka ekyo bwekiyiwamu ebintu kibinyiga nekibinyiga nekibinyiga kuba enimere cases ebyo saaniko biki byonna ekimu ekimotoka kibikola bwebiti nekibikolamu ebirala kakati sebagala abazungu bebalaba ebbaluwa ya sebagala e denmark twenty vehicles tezajja mm. nebaziblokinga wene muzungu hears a dispute nga nebabireka naye ezo namuyamba nazikolaki ezasooka mm. kakati tu nebatandika omumulwanyisa mm. nga baagala mm. kampala ani obufeke companies sponsored by fake people bo tebayiyaako nakamukyovulawo nabakyawa nnyo nabakyawa olaba kokoze konna ne bajjayo engalabi zaabwe bo tebakkuta bo tebakkuta tebakkuta olaba kantu kokoze najjayo tweri olwokuba ndi musajja mukambwe nyinza okusuula eddalu kantu katono kyobala sikola mu gavumenti oyinza okunyingira kantu kange katono nenkusuula eddalu hmm. kakati we omusajja haaji his achievement hmm. atwese waliwo akasajja kalina olutwe lukalinga paasi obwo obuyaayi hmm. bwe babadde bumulwanyisa ne bumulwanyisa kayina olutwe nako kabadde kayina gye kava nentwe yako kuba bwagala okubba hmm. the problem you have in uganda you don't have patent if i develop myovaraba hmm. nti omuvuka wa tai omuvuka wa simba yeyayiya engule mm-hmm. nabanna bagituma nedda get a patent abo abatalina bwonko baleme kukwata ku kintu kyo thats me ebintu ebyange biri patented kikwateko mm. bwoleeta amaanyi nkusuula eddalu hmm. bamaanyi geddalu nga yina suulira ddala eddalu emeeka yo madman hmm. eh, kyovulaba ntya hmm. kakati what do we celebrate about this man this man proved that by private effort i don't think that museven even sent a message to his barrio mm-hmm. i don't think that even museven knew even state council knew ah, ah, oyo kisakwa mufere kisaka muferi kisaka muferi tetujja kuziika wuwe kisaka tetuliziikako wuwo kisaka ne bonaokola embaga tetujja kgendayo kisaka gwe bakujjamu enrm sekuze ojja obabbire sente naye ali mu gulupu eyo kyovalaba alumba owino alumba eno alumba kati nabagamba nti owalako defense bwatta omuntu mm. tubalabe gyava tute nyina nekitaawe mukyalaba mm. nga batta mm. kati abantu abalinga kisaka tubalekenga kisaka mm. bwafiirwa omwana temuziika kuba yatawanye kampala bwabanga ayina empaka temugendayo inida hmm. tukyaisolating hmm. bagenda nebagendaotegedde hmm. yafuga ekibuga kisaka wen kisaka lusesa eh, eh, eh, relative we should not go even neighbors mm. wene kisaka haze ewedi e, e, e, ewedi mm. iwa zoleti mm. tetumukuba tetumu naye nedda kisaka afuke kisaka mm. kubanga gajja wano ne bagakozesa ne gasama ne galyoka gonona buli kintu mm. ebintu ebiri embalala mbalala is a city mm. do you think what is happening in embalala happens here bali abalimbala bali mu bantu baabwe naye baleeta gakisaka ako ne baleeta agabbi ne baleeta kino ekikazi ekirimu owino ne baleeta kinamugwanya ne bibeerawo nga kino nomugwanya alookalooka kubba mm. this ones mm. ne namugwanya naye bwafiirwa tetugendayo mm-hmm. ne nankabira obwafiirwa gwe bakozesa mm. tetugendayo abaganda twaisolatinga abantu bano yefu you are used by negative forces kiwanda mukireke kiwanda anti kiwandavu ate kiwanda muliro ekiwanda kiwanda nomutekako nadduli mhm. abaganda bamukuba twamukuba kiwanda twakuba kiwanda nawanda amalusu This is how we shall deal with these people. Mm. Otherwise, the smart westerners hmm. hide themselves and, and use <laughs> anti-talkies. <laughs> what we Sometimes do, Abaganda. we cannot <laughs> use the violence against anti-talkies. Eh. I isolate them. Hmm. Bwafiro se tukendai. Hmm. Museveni abayami ndi abantu makumi yawe. Bwawa se tukendai. Chuwanda kwa jayi omu tuwe kumukolo mumutuale ingatali nya. Bama jamo vundu wa duki. They will go back. Mm. Bagambi mune Museveni ajakutegera. am using hated glue in Buganda. I see. Kakati nkugamu. Mm. The president Museveni ayinza n'okuba. Kati yaweereza Kati yaweereza na kuba. omusajja yayonja ekibuga. But he doesn't know. He is mm. not informed. Mm. Nti kamba buli. Mm. What are the achievements of Haji Nabugabo? Mm. One. Collecting garbage mm. had defeated the government. Yes. Kampala was very dirty. was was a simple issue mm. but which was being used by city council to get money mm. the money collected gabeki mm. tewabadde waali if you go mm. any company that will come to uganda only place in nabugabo mm. to collect garbage will not do it why mm-hmm. abaana abo mubalaba mm-hmm. mugende mukamba we research olwaleero mm. buli mu buli mwana yenna gwolaba kyebayitira kyesipoolo hmm. kino ekiyolabbi kyekinuuna mu myezi mukaaga abamufu are you serious they don't live beyond six months why mm-hmm. bigwe bayolayiza sidiki mm-hmm. naye tebalina graves tebalina kintu kyonna mm, sooka otunuli abo abali kugundi mm. apudiru nabugabo mm. obalabe abali ku loole balya nemmere nga bava kuyolambwa osanga omusanga ali erindaazi naye babuuzekimotoka wagu anti babuuze hmm. wati impact y'okufa kwabwe hmm. kati bwe munakola tewali oyo haaji yabadde abajja ewaabwe haaji hmm. abadde agenda ewaabwe najjayo abaki abaana najjayo bano baana abakulira ku switi ne bakolera mu environment gye babadde bakoleraki yenyiniyo ŋŋenda nembuuza abakubi b'engatto abakubi b'engatto abo mubalaba abakubi b'engatto bali badde bambala graves mm-hmm. era twali singa nze ndi musikanso iwould give free graves to those people mm-hmm. naye omanyi nti gwegenda onoonye omuntu eyakuba engatto mm-hmm. nali mmanyi munyiriro waliwo omusajja bamuyita munyiriro yakubanga engatto twagirarangawo ng'akamba naye nnaku zomba tisikyagenda sikyayita mu kibuga nga ntambuza bigere gyali yolokwati particular susayina omukebere omulabe hmm. oba amalawo emyezi omukaaga wayi e, zino enjala ze bakubisa zigendamu engatta etambula mu bbi engatta etambula muki engatta etambula muki hmm. kakati bwe baba balya ezengalo ze baliisa hmm. tebalina graves and theyare not told nkugambye naye gwalibadde mulimo gwabwe abo kakati nabugabo updir hmm. abadde abayamba tuli ku lutu people who are, don't know who are, who are used to the same situation yes. bagenda okukolera mm -hmm. if you get a company abadde ayola ebisasiro mu kampala sirawutu mm. naye nga waliwo abaagala mbusenteebere ya mulala mm. gundi ebere ya mulala mm. gundi ebere ya mulala nga bo baze kubba sente lwaki nabugabo apudiiro abantu babadde bagiwa sente yayambaza abasajja be ebyambalo mm. abasirikale be nga ne mm. bafuuka nga basirikale mm. but because people were seeing The that this man collects garbage mm. babadde bamuwaki sente sente mm. abantu batonda abadde bamanyi nti oli oli oli oli nanyine buyinza mwali naye nga nanyine buyinza abaddemu mm -hmm. nga ebaddemu oli afukula buli wamu afukula abaddemu <laughs> afukula abaddemu kakati ekyokubiri ne mbagamba mm. kati one over there ki omanyi nti omusajja oyo tebamwana medo temuswala mwe basajja mmwe mm. bayinza okera kumakya ne bagana nabugabo bamuwadde omuo no no no temugumuwa temugumuwa mm. temugumuwa mm. temugumuwa you don't know people who aka for you nabugabo apudiro haji ekisinga mweyimirira nti abadde akola emirimu kalooli zesikabenja waina kaloli kaloli because kaloli is a scavenger zaberanga buli wamu kaloli yali maso ga bank of uganda mm. kaloli ngeri maso ga ubc mm. kaloli ngeri maso ga kushi towers mm. kaloli ngaziri mu sentinel park nira zaberanga makerere yes makerere because kaloli is a scavenger mm. omusajja ono abadde agobye kaloli muki mm. mu kibuga but he did not receive ndowooza museveni baali bamulimba nti hmm. site kanso yeeyola ebisasi hmm. songa nenanyini buyinza nanyini buyinza mu kampuni abaddemu hmm. nanyini buyinza mu kampuni ye talina watafula alinga mpuuta ne mukene emulya buli wamu wonna kyobulaba buli omu amulwanyisa buli omu amulwanyisa buli omu amulwanyisa ba buli wamu wonna afukulawo buli wamu wonna afukulawo bwalina kuba mbwaka talinfuga yadde olunaku olumu oyo omulezi talinfuga nzeeyo olaba newankubadde bamulwanyisiza naye afudde abantu bamujjukira eh, sikiwakirabye nakitegeeza site hmm. kansa ebadde ebbamu seven sente nti yebiyoola hmm. yes namugwanya namugwanya omufere namugwanya hmm. namugwanya ye yaziise simanyi omanye namugwanya mufere nnyo namugwanya mufera ntwali mukoti mukbe mutekako ne rekodisi hmm. mukba butambi bwe mukuteko hmm. namugwanya hmm. yalimba museveni namugamba nti ebyapa abomuwino bawabira sekansi omusango nga mulala kakati namugwanya okubasinga nagenda ewa museveni ne bafere banne ne balimba museveni nti aa omusango gutusinze gwabyapa tubasasudde naye namugwanya nebwoliddukira wa nenankabirwa hmm. namugwanya okujjako nga mwewadde obutwa nemufa nenankabirwa njabbala kubakukabangali nga babaleeta babajja ekibogo aiwant eriyo nja kulaba ndoota nankabirwa n'oyo omukazi babajja ekibogo nga bakazi bakadde babaleeta kabangali okubeera mu bukiiko bwa gavumenti nomugwanja ajja kubeera mu bukiiko bwa gavumenti mm. lwa bufere mbabuulira mbaloota mm. nga nankubira bamujja ekibuga yenna yenna aweddeyo mm. n'oyo omukazi nga bamuleeta bamuleeta n'obujoozi bwe bonna n'obufere bwe bajja baleeta njabalabako mukakiiko nga nzeri waffe rakaye ngamba nababa baleeta abasajja abakulu abamadokooli hmm. ababba sente zenzige balo hmm. balwamira mabaani njabalabako <laughs> nga lwamira mabamuleeta babetoloza mukibugana n'amadokooli gaabwe buli yabbye buli yabbye njamu oliokola belwamira mabwe eh, eh, bamuleetaeyogerakeeyo situjirawa bwetuukaabalanga yesu bamulabako ah. tujja kulaba lwamirama hmm. <laughs> nga zokunyonyola enzige ene kavuma atudde wali hmm. enyonyi zalaga wazafuire hmm. nga lwamirama bamuleeta agikanga baddeko bamuleeta ku faamu ye bamuleeta <laughs> nankabiro tyate oyani bali jeshibaga nga yini embugubugu baliita baliita oyo omukazi bamuleeta <laughs> they will bring you the more we democratize mm. amuteringiyo hmm. bajja banonya nga bannazi time lokamu tuvomiti never die with a spoon nobujiko bwabwe bwonna hmm. obubagiseeyo webaisiringi mane bobalowooza mbu bajja kulemerako hmm. wapi tetujja kulemerako tulemereko tugule abalonzi tukole bajja kuyiika mu kibuga olabe olabe balwamirama olabe <laughs> nankobirwaddu nga tasobola eh? ebyayimba mm. ayimba mm. nakabirongo yonna amatama agalimu empafu I remember. Well, did you did you remember doing this? Mm. I, uh, you know you you know you do But you to Diana Diana little kabangaringa mwerunga zali ngabamuno bamuleta mutabani wakajiji bamulete nengalabiye nengalabiye mutabani wakajiji nga babaleeta ne gaalubindi ze bamuleeta nejjoogo lye lyonna mm. nga baali bamuwaga badwe bali bamuleeta neddookooli mm. babaleeta balwamira mabaani kano kabusenga nga bakkulubya kulubya alidduka kalubya wakokya mipiira bakiwala bimale mm. babaleeta tebalinya basebowa bakiwanda <laughs> nga kiwanda malusa amtelling you this is rapid